Bye. Jadi eh, dengar cakap mami tau. Bapak ambil gambar. Bapak, ibu ambil gambar. Dekat sini. Ambil gambar. Di sini, sini. sini. Ngadap. Ngadap ni. Ke mana sini, sini? Tak, ambil geng canda. Sini, sini. Cepat, cepat, cepat. cepat. Tengok sana, tengok. Bapak, sini. Eh. Satu, dua, tiga. Okay, jom. Bye. Okay. Bye. Eric, tak mau ikut. <laughs> Okey, jom. Oh, ayam dah surut dah. Wow, kenapa tak tangkap? Kenapa tak? Tangkap lagi sekali. Bye. Okey, jom. Ini platform, platform kami. <clears throat> So, misi mencandak sotong bermula. Jadi, buat vlog. Amir tangkap ikan komik dan candak sotong. Okey. So dah 5.20 hmm, Dah jam Tengah Okey, hanya agak-agak berapa kilo eh? Ah. Macam dengan cerita musim dan nak hujung-hujung uh-huh. kita tak tahulah agak rezeki ada ada rezeki ya berapa berapa anggaran dia kena ada anggaran baru best ah, uh, 10 dalam 200 kilo ada 10 umi 10 amat berapa kilo amat 80 kilo 80 kilo ayah ah 50 je 50 kilo je ibu berapa kilo potong 1000 tak ada kilo. <laughs> Kilometer. Oh, <laughs> tak main kilo. ingat 5 kilo. 5 kilo. Jadi dia tak lewat dah. Okey. Potong-potong ah, gurui. Potong gurui lah. Okey. Tak apa-apa. Ya, sim bajet. Uh, 60 kilo. dan try 60 kilo. <laughs> tak tahu lah apa jadi sotong lah. ni tak tahulah ah. <laughs> total total ada 7 orang 70 kilo ya. Lah. ok so kita tengok lagi kat mana dia tu pun tak ready kan ah. ni sampai dekat perhentian kecil sudah tahu tahulah nak buat apa terus sekolah lah sekolah jeti masjid berarti tu sini ayah dia sama jenis dia sudah so, tahu kat sini buat kabur ni apa kita tengok dengan family ice kat pantai kecil baru nak beli ice terima kasih ya Bear terima kasih Bear Bear masih beli ice <laughs> hei kami tak ada dia ha, apa ni ada air batu so jom baru kita pergi port mencandat kena duduk depan tak? dia. Nampak dia. Oh dia. Ha ah, macam ni lah kita. Ini yang buat. Okay. Ha? Ini yang 200 kilo di bawah? Ah, kan? Eh. 200 kilo punya air. Eh. Target 200 kilo. Pak dah bawa eh. air. Sampai tu terasa tu. Dia. Apa dia campur kawan dia? Gelora dia lalu. 200 kilo je nampak. Kita tengok apa jadi. Alright. Boleh boleh boleh. Boleh boleh je. So nak set up. So. Oh, oh. so. Awak tu ambil barang-barang itu Nak buat tu? Haa Kau merambut Oh tinggal sotong je ni Tengah-tengah Semangat dia Tengah balik Semua senyap Yang dah ready boleh <laughs> lepas <laughs> Dulu ni Saya dah bagi macam mana Lepas lah <laughs> Dalam tu ya? lah Kau bagi dia turun kat dasar Kau nak sotong tak? Oh, tak nak sotong letak tak tapu <laughs> Saya ingat kau pasang lampu dia naik tu kan? oh, Nanti dulu nak pasang lampu tu oh. Belum lagi Belum lagi Nampak lagi pun nak pasang Cerah lagi. Cerah lagi. Tengok Angga buat macam mana. Ah, tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi pagi tu buang dia <laughs> stok tu dah sampai eh. dia tak stok mana sampai habis kan ni ni tak habis itu oh, itu. depan ah. tu ah. tutup pada sampai dasar tutup oh lepas tu apa ah, tu goyang lah <laughs> oh. goyang goyang goyang goyang naik eh, kita tunggu kita tunggu ada sotong tu ada sotong dah tahu mana rasa lain ada sotong dah Ah, cuba tarik tengok ada tak? Tarik, tarik, tarik, tarik. Tarik. tarik. Tengok. Tahu. Mana Mana nak tahu, mana nak tahu. Ah, cuba abang tahu. Tengok saya saya buat ke? Ah, ah okay, kita tengok tengok, apa buat tutorial. Oh, cuba tarik naik. Cuba tarik naik dulu tengok ada tak ada. Ada tu. Oh, apa ada sotong dah? macam ada dah. Tek tek tek tek tek. Oh, oh buat macam tu lah, ke Goyang-goyang gitu. Pusing-pusing, eh, eh, pusing, pusing. Pusing stop. Ah, sampai dah sawak macam tu. Ah, pusing, pusing. Dah tengok balik. Oh, ah, sampai dia ah, sampai dia tak. Betul. Nasib baik. Ada sotong kan? Tarik ramak, tarik ramak. Putih. Putih nasib baik. Oh, ada sotong. Ada

tu soto tu saja. Tak ada yang lepas. Tak ada tadi ya? Oh, tak ada. Lepas tu ada. Ha? ada. Ada. Ada, ada balik. Oh. Okey, okey, tak ada. Eh. Adakah ayah berjaya menjadi orang pertama menaikkan sotong kebut kami bersama Tarik lagi juga ya. Kita tengok ayah. Orang pertama. Tak ada ada ada <laughs> ah, okey tak daya so kita tengok bapa lah so bapa asian hmm. ah tak ada buat tak ni kita kempen dengan kaya dia tak main makan mula <laughs> tak mau makan lagi tak makan tak makan umpan okay, okay, okay pak bagi print eh. bagi print banyak tak makan juga <laughs> bagi bonus dia, lagi. Dia jatuh dasar mau goyang. Mas, mas, mas, bang, bang, bang. Ambil gambar, ambil gambar. Ni kuisin. Tu bapak dah dapat. Aku ni pergi ambil gambar. Ambil gambar. Ya bagi gambar kat bapak. Ya. Oh, boleh aku kah? Ya. Ya. Apa dah dapat dah? Berjaya. Apa dah jadi? Orang pertama. Orang pertama, orang kedua pula. Tekan tekan. Ajak tu Ajak Okay Umi dah dapat dah yang kali kedua Baik-baik Okay Okay Okay Misi 200 kilo Okey, Kan aku tujuh setengah Ni depan dah buka dia dah buka lampu dah So Setakat ni yang mendahului Abang tekong Of course lah 5 5 ekor dah dia buat naik Umi 2 Bapak 1 Dah ada 8 lah Dari pukul enam suku Sampai 7.40 Dapat lapan ekor lah 8 lah tujuh. lah Inilah, kena main tarik Tarik Ah, dapat. Angga dapat. Cantik. Terbaik. Saya nak gambar. Okey. Tak tahu nampak dah saya tak nampak sangat. So tak apalah. Akhirnya dapat juga satu ekor sekok. Sotong. Ah, mula dah gibak ah, kepala dah start pening ni. Dah start mabuk sebab dia tengok bawah kan. Kita kena tengok atas sikit. So eh, saya tak tahu lah audio dengar ke tak ni. Selamatlah. So sekarang ゃ怖い。 hết nè meninggal tak apa kalau mati. Kalau korang hidup, kalau tak bagi pun tak apa. Aku ha? rasa korang. Yo tu, wish naik oh korol. Dia dia, dia air, air cangkat, air air air cetek ah. So naik ah. Kau ada sini dalam ni. Eh. Hmm. Kita pun eh, Aku ha? <laughs> ni beg. Ha? banyak beg robot ni. Okey. Apa dia Kami dapat 8 belah. Eh, 8 belah tadi. 15. 15. 15 ekor. Berapa jam? 6 suku. 6 suku eh, sampai 9.30. setengah. Hmm, sampai ni. setengah. sampai 9.30 boleh. Dah, macam mana ni? Punya beg-beg kecil. Ni. Ah. So, alright. So, settle lah kami punya misi candak sotong. <laughs> Dia nak berjalan jauh tu. Jalan ke sana tu. Nak jalan. Apa dia? Tak ada makan lah. Sure, sekejap kalau... Tak, ni tak. Okay, ini dia sotong-sotong. Oh. Sotong-sotong kami dapat. Total lima Total 15. 15 ekor dapat. Jadilah untuk beginner. Angah cakap okay untuk beginner. Okey dah Angah. Dapat 15. Okey. Okay. Okay, sangat ah. Oh, padu. Pali. Pali berpuluh kali ya. <laughs> Pali penai kali. Lah. Boleh. Boleh ayah. So siapa tekan 5 kilo betul ya? Kena check balik video. Seko berapa kilo? 3 3 3 ekor sekilo. Panjang-panjang weh, potong dah. Ni, yang ni panjang gila. Kan? Satu jengkal. Dan last aku dapat tu. Dua. Oh ni yang dapat lah. Hmm. Panjang betul. Berat hmm. Puas hati ya puas hati. Ya, lihat sikit Oh, ya. Yeah. Kalau utara punya dipik pendek. Oh. Yang tu apa? Anak. Okey, jom kami makan Maggi dulu. Setelah barai tadi. Dekat. So, bersama saya. Ha, Amat. Amat. Paranormal activity. Okey, setelah. Nak makan dulu ambil gambar sotong baru kita nak ambil gambar dulu baru kita simpan lah ok itu saja kot untuk video malam ni dan hari ni ok bye <laughs> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh eh macam mana janda sotong pengalaman ok kalau tanya si best best tak best uh, best tak best best pergi janda sotong uh, dapat tak dapat tapi nak pergi lagi tak tak mau pergi dah bye